Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Linux işletim sisteminde komut satırından çalışan shred isimli güvenli silme komutunu göstermeye çalışacağım. Bu komut shred komutu sayesinde bazı hassas verilerinizi güvenli bir şekilde silmek istediğiniz dosyalarınızı normal silme rm komutuyla ya da mouse'la sağ tıklayıp sil dediğiniz zaman e, işletim sisteminin yaptığı silme işleminden daha güvenli bir şekilde silmeniz mümkün. Bu işlem dosyanın hard diskte kayıtlı bulunduğu alana veri bölgesine ardı ardına üst üste rastgele verileri yazarak silme işlemi yapıyor. Dolayısıyla e, çok sık kullanırsanız hard diskinizin okuma yazma ömrünü de azaltma ihtimaliniz var. Ancak e, oldukça etkili bir yöntem. İstediğiniz özel bilgilerinizin bulunduğu dosyayı e, güvenli bir şekilde silme işleminde de e, faydalı bir araç. E, bunu şimdi göstereceğim. Komutumuz çok basit. Şiret şeklinde ifade ediliyor. Bizim şimdi masa üstümüzde e, resim ve swap space jpeg isimli iki tane dosyamız var. Bunların üzerinde çalışacağız. Öncelikle e, resim dosyamızı birinci örnek olarak silmeye çalışalım. Bunun için öncelikle masa üstüne gidelim. Evet. Dosyalarımızı listedi listelediğimizde bakın resim.jpg isimli bir dosyamız var. Bu dosyayı e, şiret komutuyla sileceğiz. Komutumuzun kullanımı şu şekilde ve UF parametrelerini ben verdim burada. E, help komutuyla detaylarına bakabilirsiniz. Burada iterations dediğimiz işlemin kaç defa döngüsel olarak yapacağını e, bildiriyoruz sisteme ve dosyamızın ismini yazıyoruz. Şimdi bakın v e, parametresi verboz yani yapılan işlemi ekranda göster demek. U parametresi e, üzerine yazma işleminden sonra ayrıca truncate yani bölerek parçalayarak sistemden temizle. F parametresi de force yani dosya e, yazmaya karşı silmeye karşı korumalıysa da bunu e, şiddet uygulayarak bu yetkiyi kaldır anlamında kullanılıyor. Ve bu işlemi 32 defa yap diyoruz. Resim.jpg dosyamızı silmek için. Komutumuzu çalıştıralım. Bakın işlemler yapıldı ve buradan resim dosyamız silindi. Şimdi geçmişe bakıp ne işlemler yapıldığını görelim. Bakın geçiş 1.32, 2.32 diye rastgele verileri bu dosyamızın hard diskte fiziksel olarak yazılı bulunduğu alandaki e, veri adreslerine rastgele veriler yazılarak dosyanın üzerine aslında 32 defa yazma işlemi yapıldı. Bu yazma işlemi 32 defa bittikten sonra silme işlemine geçildi. Bunun içinde öncelikle resim nokta resim.jpeg dosyası 00000 e, olarak isimlendirildi. Bir sonraki kademede bir eksiği bir eksiği diye dosyanın ismi sürekli değiştirilerek e, en sonunda sıfıra düştü. Bundan sonra da resim nokta resim.jpeg dosyası rm komutuyla silindi. Şimdi bu dosyayı tekrar silinen dosyaları geri getirme programıyla tarattığınız zaman öncelikle ilk olarak sıfır dosyası bulunacak. Bu geri getirilmeye çalışılacak. Bu bunun daha derin taraması yapıldığı zaman daha derinlere inildiğinde aslında şu dosyalar bulunacak. Ee, Tabi 32 defa üstüne yazılma işlemi hard diskinizde de e, okuma yazma ömrünü azaltmak demek. Dolayısıyla bu komutu her zaman değil e, ihtiyaç olduğunda kullanmanız daha iyi olacağını sizlere tavsiye edebilirim. Şimdi e, diğer dosyamızı aynı şekilde silelim. Diğer dosyamızın ismi de swap space nokta .jpeg. Bunu bu sefer iterations ayarımızı 64'e ayarlıyoruz. Evet bakın gördüğünüz gibi 64 defa üstüne yazarak bu dosyayı da silmiş olduk.